En fait, moi, c'est abyssin, Le garçon choco du quartier. Le garçon qui gère tous les, tous les dossiers du quartier, là, c'est moi. En fait, si tu veux être dans ce quartier et avoir des bonnes relations, les bonnes choses, c'est moi. Moi, je suis fond de toi. Je veux changer ta vie. Continue. Je veux faire de toi une vraie femme. C'est. que tu as, quitté l'extérieur récemment pour, pour venir. Tu vois je suis, prêt à tout te faire. Tu vois, c'est moi, regarde. Il y a Rasta. Il y a Rasta. Et eh, frère Rasta encore. What I've seen, I'm done understand. Jai! I don't understand. Tu ne parles pas français? I say I don't understand. Ni, ni, c'est, ni. Jabi, quartier, c'est moi. Le frère nous aussi du quartier là. What is Jabi? Oh. Mais quand elle est venue, ciao. You speak English. Yeah. Moi, moi venir avec mon grand frère il parle français, il parle anglais, fort, fort, fort. Moi, venir. Moi, fond de toi, moi, comme ça, toi. Je viens, je viens, je sais que vous parlez français, vous parlez anglais fort, fort, fort. Je sais que vous avez fait États-Unis, vous avez fait Miami. voilà, moi je vais parler maintenant, vous allez traduire. Vous allez traduire ça hein. Moi je suis fondé. Moi je suis le monsieur Je suis prêt à changer sa vie. Yes, man. You, you, you, you, my, my petty friend. Continue. Is one, a, a, a, lot of for uh, the, the here. No, funny one, no funny. Is, is, is, is love, is love you and Fanta. What are you saying. What are you saying, Mac? ɛdɔ yɛ ko mɔgɔ ti aji mi mi de sɔrɔ bibibi obi obi le. ee n'o lori o mi n'o lori ko ye o apɛ ee talon si fi yɔ n yɛ wɛlɛ mɔ. ok you you you are you are you you you oh no no me may you you oh you oh you oh, and you say no no no me may you you oh you oh you he is a is a a a Girl for the talon is louis. And do you, you, you, you, you thank control for him. Yes, Who is Talon? Yes, Who Elle Elle non, cool. Elle a beaucoup Elle doit accepter. On va bouffer là. bien On va tout bouffer. Hey, eh, you, you, you are, you are come well, well, well, well, well. This one is a, a, a, a big, a eh, big for, for, for, for, for for for oh, if you are black for here, this one is the for you. Me, I oh, oh I know Yes, my God. Moi, je suis, le frère du Yeah, yes, mm. Allons, sont ceux-là. Hein. Ah, je ne les connais même pas, ils sont Hein? c'est comme nazo bisa anglais dans anglais mais donc point non tout tout autour, autour, tout ce qu'on on a dit là c'est c'est français même ma ma soeur n'a pas bête bête bête ma ko donner là pas bête anglais de diabo ni mais quoi quoi mais quoi quoi ça